Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar. Xush kelibsizlar. 105 dona biletimiz qoldi. Bilet narximiz 500 rubl. Ekraningiz birinchi raqam yozni qilgan. Bugun kechqurun finali g'azin bosingizda topish qaysa biletlarimiz 399 donadan iborat. Obshiy prizlarimiz 60 donadan iborat. Glavnisi 1000 dollardan tashqari 200 dollar, 100 dollarlik, 5000 lik, 3000 lik, 2000 lik, 1000 maydasi 1000 rubl g'azin bosingizda faqat qatnashgan bo'lsangiz, ekraningiz birinchi raqam yozni qilgan 500 rubl tashab o'z omadingizni sinab ko'ring. Bugun kechqurun o'yinga qatnashing. Салом алейкум дӯстон аз, салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали мо, хуш омадед блог дӯстон аз, 105 донаи дига билет мондага, экрам аз дарай аз сафрияз надорад, имшаб финалиш ай, гар сазар кем фақат 500 тур бурои карда, бози ба ишрок кунед, хама тома омад мехом, бози ба обши калиста билето 399 тонай бурдат аз, 60 дона канвертой пули аз, главныш 1000 доллар, бак 200 доллар, 100 доллар, 5000, 3000, 2000, энг майдаш 1000 рубл, гар сазар кем фақат падашка кунед, экрам аз дарай аз сафрияз надорад, 500 тур бурои карда, озе ишрок кунед.